So now it's 7 o'clock at night and I'm going to my friend Christian's house the garage. I'm just gonna refer it to the garage. Apparently we're having a boodle fight on um, Filipino time again. <sighs> Let's go. <laughs> so ito po, no? po kami ng, ano, kanta. halika na rito Sumama ka na Marami kaming alak pagkain at marami pang iba Mabubusog ka rito Lahat ng gusto mo Huwag ka mag-alala Ako bahala susubuan pa kita Nandito na tropa Handa na lumaban Isa-isa malupit na sunod-sunod na bagsakan Huwag ka na matakot Handa na humakot Nakahain na tayo kumain na tayo. Ang daming pagkain. Birthday, sino ba? <laughs> sabi ko na isang araw ba video ko, sabi ko, pag marami kang kaibigan, hindi ka tumataba. Ang daming kaibigan nito. <laughs> wow! Pero nasan si Derek, men? Kailangan nating hanapin si Derek. Hanapin natin ang bote! Nasaan naman si Mark yung bote? Kuya Mark, nakita mo na ba ang bote? Ito, atamin! Oo! Oh! Bumasin na natin ito. Para lumabas si Derek. One, two, three, go! La la la la la la la la! Pansin ko lang, lagi pag lumalabas ka, may dala kang kaya. Workout yun eh. Saan ka ba nagkagaling at lagi kang may dala? Noong isang araw may dala kang bigas. Sa Noong ngayon meron kang dalang apple juice. Yung tatay ko na sa munti. Pasalubong ko sana sa'yo eh. Ano, natatawa Tinawag niyo ako biglan, bigla nawawala sa presinto eh. <laughs> Eh, ba't hindi mo bigyan ng bote ng ano, may bagong upak yung bote ng... Ay, hindi. Nag-iisa yun tol eh. Kumbaga si Aladdin, merong ano... Ay! Yung opak oh, yung may pokari sweat. Sabi ko sana takore eh. Ay! <laughs> Lilipad! Lilipad! Magbo-poodle fight ko, men. Game, game, game, game, game. mo na. Solid na prayer. Kaya daw. Lord, thank you po sa pagkain. At kayo, Pakyo number one, kung kayo kakain ng mga ganito, sigurado kang magugas sa'yo na kamay. Kung kaya mo maubos ang pera mo sa <laughs> ambulansya. <laughs> Tip number two, Huwag galing matutrush at hindi ka lang kakain. Parang last supper to me, no? Tino? Ang pagkabuhay. Ay na, ay na, ay na. Ito ako. Kaya mag-iugas lang ang kamay. Sa inuman, ayaw magpakita. Wow! Baby, ito mo na kayo, baby. <laughs> No. Go, go, go. You want to eat? Ba't nyo naman Wow. This side na. This side. Yung side namin, Bo. Kaya yung side nila. Nakatambak lahat ng ulam doon, oh. Kung alos lahat ng kanin sa gitna, napunta doon. Tinanggal lang yung cover, man. salt, salt. Ganyan. Tangnang to. Ano? Tang Tangnang to. Tang Tangnang to? Tang Tangnang to. Tang Tangnang. Tang to. Tang mo nga ako, men. Ilang tang mo gusto mo? di ba? Maraming tang mo. naman? tang lapit mo, men. Tang mo ako. Hindi ko titatang lapit eh. Itatang mo nga ako eh. Ayun, tama na. Ang tang nang to eh. Binibigyan ng tang nang to. Ah. Ayaw pa ng tang nang to. Umpisa tayo 8.30. 9.15 na ngayon. Been 45 minutes na kumakain yan. Naglabas ka ba ng ano? Puto? Ano? Bagoong? Ay, sili. Yung tang pala napunta rito eh. Ha? Ang tang. Ayun pa isda ko, oh, dalawa pa oh. Hindi ko kayang tanggapin. Ano oras? Dahil. Ano oras na kami uwi? Hintay ko lang matakas kumain eh. Naglabas pa ng chili sauce yan. Nililigpitan ko na nga eh, Deya. Umiyaw ka naman. Eh, tama na. <laughs> Makain pa ako, niroroll niya na yung plastic. <laughs> Tagutom! Gutom ako! Gutom ka ba? Gapon na nakain, gutom ka pa din. Bye! Bye! Bye! Dahil kiss mo nyo. Tandaan nyo! Kung walang knowledge, walang power. Sabi nyo, may nambaga ng eraser? Oo, meron. Masan? Yung eraser. Yung ano? Pagkag ito ko na. Tok! Pagkag ito. Tok! Eraser mo nga. Ito. May namulto sa'yo? <laughs> Sino? Huwag yung iwanan dito. Takot ka ba sa multo? Siyempre, ikaw naman. Ikaw ang tinatakot sa <laughs> multo. Napoy mo na ba, Annabelle? Ano yung it ano, na ako na hindi na ako matulog. Eh. yung umaatak sa mukha? Ganun ang panaginip ko. Kumaganon yung ano. Oh. Nung pagkapanood ko, di ba? Natulog ako mga bandang 3. Nagising ako ng 10. Tapos sinubong bumalik matulog ulit. Pagpikit ko, may bawat pikit ko pagbalik ko sa tulog, yung clown talagang gumaganon sa akin, no? Oh. Talagang hinahabol ko. Oh! Sino yung nasok? May nagbukas eh. Sino Ganun yung ano. Ganun yung kanina. Nakatakot pa na may labas. Ayaw ko tumingin sa labas. eh. Nakabukas yung mga blinds one of the main isa Pilipinas sa bahay. Kuya, pinapanood kami nung... Yung mga ano? Yung mga kalaban mo? Totoo, totoo, totoo. Ano? Sa bahay ng tita ko sa Pampanga. Ano nang... Eh, galing sa sabayan niya. Maglalakad siyang ganyan. Huwag kang dito doon yung ganyan. White lady sa ano sa bintana, Ben. Tira mo dyan, hek lang. Tingin ka doon, tingin ka doon. Wow, ayoko. Pagkatapag sa bintana, babae mo na kasi. Wow, sige nga, ikaw titigil mo. Wow. Hindi ko kaya mo. Wait, parang eto. Sabi, ayoko, ayoko. Baka mami mag-edit ako tapos may nakita ako dun. Diyos ko. Bruh. Ako si Mr. Suave. Grabe. Habulin ang babae. Para manogabi. Oo, ako si Mr. Suave. Wow! Winner na ako! Sige, Mark. Sige, Mark. Ingat, ingat. Wala ka rin namang kwenta. ko na. <laughs> So, yun po, no? Magsisiuwi na po kami, mga kaibigan. Ikaw lang. Uwi na doon? Uwi na doon? Mamaya. Till next time. Uh, so, that's pretty much it for tonight's vlog. I'll see you guys tomorrow. Some of motherfuckers. God, they're making mark go to school and Take eat your eat apple every day and keep the doctors away. You know what I'm talking about? Peace. Halika na rito. Sumama ka na. Marami kaming alak pagkain at marami pa iba. Mabubusog ka rito. Lahat ng gusto mo. Huwag ka mag-alala. Ako bahala. Susubuan pa kita. Battle daw. oh.